ассалаумағалейкум қайырлы қазақ елі қазақты жаман деме қазақ бала қазақ деген халық қой азақ қана мәңгілік астында ер үстінде қазақтың жаны жанашыры қазақ қана ей қазақ елім жатсыңдар ғой ұйықтап әлі қазақта сөз бар атадан мал қалғанша тал қалсын дейді оны да түсінбейді кейбір кісілер мұхтар шаханымыз мұхтар шаханов атамыздың сөзі бар Жаз, кезінде жазған өлеңі бар отырар сазы жылан туса жыланнан құлан туса құланнан таңданатын түк жоқ дейді бірақ жылан қалай туды құланнан дейді таратып отырыңыздар қуаныңыздар лгбт фашистер феминистер біржынысты барлығы митинг істеп жатыр біз соны қолдаймыз қазақ елі Ол ақиқат шындық мен астанаға қазір жете алмай жүрмін астана мықты жігіттері қайдасыңдар сендер осы кезде айқайлап ойбай мен ұрды өлтірді соқты деп қайдасыңдар сендер есексіңдер сендер отырған сонда мені ұстап алып кетті бүйтті үйтті дегендер мықты болсаңдар сонда аналар не қолдамайсыңдар сендер кімнен тудыңдар анадан тудыңдар сендер балықтарың бір сорада тұрған анаға бір кіттай ғана кәмпит апардыңдар ма сендер себебі қатынсыңдар отыр ал мықты боласыңдар мен жете алмай тұрмын астанаға қазір. жетсем барып қолдаймын ананы дулат ағам айтқандай барлығымыз бір болайық деді қатын еркек болып жүрсіңдер қазір әңгіме айтып өсек айтып анау жаман мынау жаман деп айналайын ау қазақ елім бірлік қайда бізді бірлік қайда айтыңыздаршы бірлік қайда бірлік қаяқтан болады арамыздан қатын әңгіме шығып жатса еркектер айтып жатқан соны аналар не үшін шырылдап бар кім өсірді бізді анадан тудық барлығымыз қалай өстік балабақшаға бардық аналар біздің тамағымызды тауып берді әкемізді тауып берді а қазір шырылдап жатқан аналарды көріңіздер қаңғып жүрген қазақ бәрі балабақшаға балабақшаға төлейтін ақшасы 20 мың теңге квартираға елу мың теңге еще тағы квартпласы бар тамағы бар әлі а күйеуі жұмыс істейтін сонда сексен мың жүз мың теңгенің айлығы таратсаңдаршы енді группаларға шындық айтқан еш уақытта жақпайды ұрсаңыз <coughs> қай қазақты көрдіңіз мен қазақпын мың өліп мың тірілген алашты алаш десе аттанамын қазақты қазақ десе мақтанамын бұл сегер әкем қазақ шешем қазақ мен сол кезде қазақпын деп мақтанамын ал енді қазақ елі көріп отырсыздар қазір қазақ елінде рұқсат берді лгбт ға жүрейік солардың қасында енді ей шырылдаған қазақ еуропа еуропа деп жүрдіңдер ғой осы вот европаның осы істеп отқан осы міне жүріңдер сөйтіп мал болып бізге қазаққа тек ауызбіршілікке ғана керек ананы сатқын мынаны сатқын деудің қажеті жоқ бір жұдырық болуымыз керек ағайындар Ой, жан айқайым сіздер ойлайсыздар отырып алып үйде ой ана не ұстамайды мынау не ұстамайды анау айтты мынау айтты анау қарай береді анау провокатор дейді мен шайтанмен да дос боламын шайтанмен да дос боламын билікке қарсы шықса барлығын қолдаймын мен билікке қарсы шыққан адамды сендер жағы бәрін отырып алып анау жаман мынау жаман дейсіңдер ей қазағым ойлансаңдаршы біз қазақ деген артқа тартамыз біреуді жамандаймыз мықты болсаңдар шықсаңдаршы көшеге кеше ғана батыр дейсің бүгін ғана қатын дейсіңдер Макс айтпай ақ қояйын та да қолдаймын мен мұқағали атамыз бар шәмші қалдаяқов батамыз бар кезінде алқаш болған деді оны бәрі өлгеннен кейін бар ойбай батырымыз дедік не деген данышпан халықпыз біз сонда айтыңдаршы енді мен жан айқайым айтып отқан еш уақытта біз осылай тұрып жаңағы двкң бар дпкң бар барлығың бар ел жер барың бар түф мә мен сендерге беттеріңе айтқам бәрі қатынсыңдар қосылмасаңдар еркек болсаңдар жігіт болсаңдар қосылыңдар қазақ елі анау жаман мынау жаман деп отырғанша бір бірімізді артымыздан кір іздегенше бірге қазақ елі бірікпесек ешкімді ала алмаймыз орыс келіп бізге елімізге ойбай қазақтар ғой олар көмек берейік алып бере алмайды бізге украина келмейді алла разы болсын қазақ елінде тұрған кезіндегі бүкіл ұлттар бірінші наурыз күні алла айтты барлығы осындай елде болып тұрып неге бізге ауызбіршілік жоқ айтыңыздар қазақ елі қазақ бұлай да оқысаң былай қазақ неге ауызбіршілік жоқ ағайындар айтыңыздар енді Оңбағасындар кебірілерің отырып алып біреудің көтіне кір соған мәзсіңдер а кейбіреу митингке шықпағанда ойбай үй жаққа милиция келді ұйықтан шыға алмай қалдым дейді шығатын адам әр кезде қу тірлік істейді ойлансаңдаршы бірігу үшін бізге тек ауыз қана керек ананы жаман ананы жаман деудің қажеті жоқ бес саусақ бірдей емес мынандай жұдырық болу керек қазір осы кезде бізді билік ойнатып отыр бізге күліп отыр енді өздеріңіз көріп отыр қазақ елі еш уақытта жеті атаға дейін қыз алмағанбыз біз қанымыз таза мен ананы әр уақытта қолдаймын мен анадан туған адаммын ана надандар осарда отқан кейбіреу түсінбейтіндер әбіләсіпқа сеніп анаған сеніп мен ешкімге сенбеймін мен өзіме ғана сенем жүрегіме ғана сенем құдайлары бар анау айтады мына жаққа шық дейді мына жаққа бар дейді мен ешкімге сенбеймін оларға шықпаймын да олар үшін мен мен өзім үшін шығам елім жерім үшін деймін болашағым балам үшін деп шығамын қазір қит етсе болды анау провокатор дейміз қазақтар анау жаман мынау өсекші мынау кмб ның адамы дейміз қазақ өсекке мықтымыз еркектер мықты соның ішінде қатындар емес еркектер мықты соның ішінде өсек айтуға ол өтірік емес ақиқат бір-біріміздің артымыз шығуға мықтымыз. Мықты болсаңдар, шықсаңдар алаңға айтсаңдаршы Ей, мықты еркектер осындарға мен жамандап, неге аналарды барып қолғамайсыңдар сонда астанада? Біреуін қолдай жасамайсыңдар, айтшы ал Өткен көттерің тұрмайды сендердің. Еркек емессіңдер, сендер ессіңдер. Аналарды қорамаған еркеге еркек еркек емес ессіңдер сендер ол шындық ол ақиқат өсектен басқа білмейсіңдер жамандауды бір біріңді осыған үйренген қазақтар тарихты оқыңдар тағы да күліп те айтам айтам басқа қалай айтам қазақ елі қалай оятуға болады сіздерді қорқақтар көп сол қорқақтарға өсек айтатын үйде батыр көшеде қатын үйде жатып алып батыр болады көшеге шыққанда қатын болады олар мықты мықты ақындар да шығып жатыр батырлар да шығып жатыр аманшылықта тойда келсе қазақ елі ойланыңдар мәңгүрттер